Proiektua zabaltzen dugunean, e, eh, hause da ikusiko duguna. Bai? E, Unity editorea nahiko programa komplexua da, gauza asko egin daitezke, eta ez da erresa ikastea erabiltzen, baina poliki-poliki jungo gara ba, bueno, ikasten. Hori bai, e, ondo erabiltzen ikasteko, ordu asko eta asko sartu behar dira. Lehenengo gauza ikusten duguna, interfazean da, hoian daukagula menu bat ingelezez, ze, e, editorea ingelezez bakarrik dago, Bueno, hainbat eh, elementuekin. Behar e, eh, dugune enean eh, ikusiko ditugu. Gero badaukagu hemen ikonotxo batzuk, ez, ikusten duzuela mugitzeko, e, mugitzeko tresna, rotatzeko eta bar, bueno, ba, berdina. Behar e, ala ikusiko dugu nola, nola erabiltzen diren. Eta gero ja sartzen gara elementu garrantzitsuenetan, vale? Lehenengoa da hierarki jartzen duna. Hierarkia, bai? Eta hor ikustu duzu sample scene eta kamera. Vale? Da e, hierarkia hause da gure programan, gure jokoan egongo diren elementuak. Bai? Hemen erdialdean ikusten dugu dana holan eh, urdina. Vale? Game e, atalan gaudelako. Ez, ezin edo eszena atalera juten baldin magana. bueno, ba, ikusten dugu kamera ikono txobat, aukeratzen baldin magu kamera e, aukeratzen da ikusten duzu erre, kuadrotxo hori, eta hemen ikusten da, bueno, ba, kamaran ikusten dena, eta bar. Bai, hemen, estenan, mugitu gaitezke, ruletarekin zoom egin dezakegu, ruletaren botoia klikatzen balimo mozue, mugitu dezakezue, e, eskuineko botoia klikatzen mozue ere mugitu dezakezue, eta bar. Bale? Hemen izango du gure estena eta hemen montatuko dugu gure bideojokoan egongo dien elementu guztiak. Bai? Orduan, jerarkia honetan izango ditugu deitzen dienak game objectak. Hau da, jokuaren objektuak. Unitin e, eh, estenan dauden elementu guztiak die objektuaren eh, elementuak, bai? Eta horrelako bat aukeratzen bali mogu etortzen bagara inspector eskuineko atal honetara ikusiko dugu badaudela hainbat e, atal. Bai? Transform, kasu honetan, kamera eta audio listener. Bai? Hau edia osagaiak. Bai? E, Linux, oza, ah, Linux, e, <laughs> Unityan erabiltzen dien, edo game objectek dituzte osagaiak. Bakoitza, e, bueno, izango ditu osagai ezberdinak. Danek izango dute, bat oso garrantzitsua dena, transform deitzen da, esaten diguna elementu hori nun dagoen kokatuta, e, zein dan bere orientazioa eta zein dan bere eskala, bai? Hiru dimentsiotan. Printzipioz naiz eta bi dimentsiotan lan egin, hiru dimentsioko espazioan e, lan egingo dugu, bai? Orduan, e, eh, iru dimentsioiek edo hiru ardatz hoiek izango die x, i eta z. Bai? Kamera bat denez, honek dauka ere, e, e, bueno, ba, kamera e, osagai bat, nun, bueno, elementu eta gauza asko agertzen diegu. Kaldatuko dugu bat bakarrik, eta ingo dugu ja e, interfazea aztertzeakoan, izango dela e, atzeko font, e, kolorea, bai? Gure jokoan ikusiko dena. Espazioan egongo garen ez, klikatuko dugu hemen, eta aukeratuko dugu kolore beltza. Bai? Ikusten duzue, main kameran, edo game atalera juten bagara, dena beltza ikusten dela. Bale? garrantzitsua botoi bat daukagu hemen add component eta add component horretan baditugu pilo bat e, o komponente motak, bai? Jungo gara ikusten bideo bideo zehar ze elementuak beharko ditugu. Ez hori bakarrik guk sortu ditzakegu eta hori izango da azkenean jokoaren programaziorako erabiliko duguna guk sortu ditzakegu komponente berriak. Bai? Baina, bueno, momentuz, bideo honetan bakarrik aztertuko dugu zer dauen. Eta gero hemen daukagu, behian, project atal bat. Project atal honetan, daukagu karpeta bat, deitzen dena assets. Gero, pakatxiz daude, baina, bueno, kasurik eh, ez egin. Assets, karpeta honetan, hemen, egon dira gure jokuan erabili ahal izango ditugun gauza guztiak. Diferentzia garrantzitsua da project eta hierarki bi hauen artean. Eta diferentzia da, Project Assets karpetan egongo dira erabilditzakegun elementu guztiak, baina horrek ez du esan nahi erabiliko ditugula, momentu konkretu batean. Bai? Erabiltzen dienak, jokuan daudenak, izango dira hierarkian agertzen direnak. Beraz, hemen, proiektean, guk sortuko ditugu elementuak, baliabideak, urrengo bideoan adibidez ikusiko dugu eh, elementu nagusia, hau da, e, spriteak deitzen dienak, e, bidimentsioko e, e, marrazkiak erabiliko ditugunak, nola e, importatu ditzakegun, nola sartu ditzakegun hemengo karpetan. Baina, hemen egon arren ez dia gure jokoan egongo. Gure jokoan e, egoteko hartu behar dugu nahi ditugunak eta sartu behar ditugu e, estena. Beraz, hau da interfazea oso gainetik e, azalduta, e, batez ere, bueno, gogoratu eszena daukagula, eta estena horretan mugitu gaitezke. Game atala daukagula, izango dala gure, gure estena nola ikusten den jokoan. Gero, hierarkia, nun agertuko dira gure estenan dauden elementu guztiak, eta proiektua, ez, proiekt assets karpetan nun egongo da, e, erabilgarri izango ditugun elementu guztiak. Horretaz aparte, konsola izango dugu hemen e, bueno, zenbait informazio hau ja programatzen hasten garenean e, eh, erabilgarri izango da eta baita ere hemengo botoiak play, pause eta bar diela e, bueno, ba, e, esekutatzeko gure gure aplikazioak. Interfazea esaten dudan moduan saila da, baina bueno, poliki poliki jungo gara ikusten ba, nola erabil daiteke. Eta bueno, urrengo bideoan hasiko gara ja eh, bueno, gure lehenengo, lehenengo pausuak hartzen. Ze aski, e, eh, importatuko ditugu, erabiliko ditugun e, e, irudiak, eta e, montatuko dugu gure gure